ठीक है नीचे कर कौन चेक करबो ए ना ना करा ना ये करा ऊपर मामा मामा अरे यो Yeah. I like the one side football. This is not a sponsor thing that happens here. Sponsor thing. हमारा कमेटी के मेंबर के गंगा गंगा साढ़े छः साइड वो साइड वो करो अन्य चल अन्य चल કની હડી રહ્યો હતો হয়েছে hacer Bagian dari kita seluruh dunia. baharsın. यहीं पे बिठा दीजिए इधर मत दीजिए इधर मत दीजिए la cabina. बटन देव गेला बटन देव गेला बटन जला दिया अगरबत्ती जला अगरबत्ती जला दिया Gracias.